estou quase a desfalecer. Dores em me fazem enfraquecer. Mas posso te encontrar em meu espírito. Está imerso em tua paz. Continua assim a caminhar Falhas que revelam que sou Apenas mais um mero pecador Mas posso te encontrar em meu Espírito está imerso em teu amor. Continua assim, que se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre sou. Só assim tu poderás crescer. Grato sou, Pai, por poder compreender que não dependo das minhas mãos. mas seguro estou em sua redenção. Posso descansar em ti, você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado. Puedo colocar sobre ti y la Que mesmo que o futuro seja incerto ao meu entender, o que mais eu posso querer se tu és meu guia? Não há o que temer. posso descansar em ti. Você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre ti. Love